орчлон далайгаас ирээд олсоо Голдшгүй ганцхан чиний юм шүдээ Өөрийн зүуднээс үндэлгэж хайланда Оросоо хүртэл харамдаж хайланда جن سمحا بدر جن صفخيما ورود جن شورقه نمر جن صفخيما Хормстас би жолсоо Гэргэлээ ганцхан чи минь юм шүү дээ Сансрын зүднээс тойруулж хайлна Сартай намаржин санхима Өрхмэжин санахай бүдэржин санхима Урулдчин шүлэгэхэд намаржин санхима харвагаас бид тэр чи олосоо залуу ганцхан чи минь л юм шүү дээ Стэн зүднээс гооч хаа намаржин сотхима уяхны чин санаха намаржин сотхима уруучин шүрэгэхэ